қазақстан республикасының халқы мен президенті алдында өз отаным қазақстан республикасының экономикалық және рухани даму ісін дамытуға бар күш жігерім мен білімді жұмсауға мемлекеттің конституция мен заңдарын қатаң сақтауға өзімнің барлық іс әрекетімде әд, заңдылық пен әділеттілік азаматтық ұлтаралық және конфессиялық татулық принциптерін ұстануға қазақстан халқына адал қызмет етуге мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастық алдындағы беделін нығайтуға салтанатты түрде ант беремін ант етемін